我是神经内科的秦医生。我的朋友思思因为头痛去看医生，医生问他是怎样的头痛，但是思思怎样都描述不清楚。那么有哪些常见的头痛症状呢？有的时候是一侧太阳穴像动脉搏动一样的跳痛，这个可能是血管性的头痛。 有的时候是头顶一块皮肤针刺一样的疼痛，这个可能是皮神经的疼痛；有的时候可能是后颈部一根筋扯到头顶一样的扯痛，这个可能是枕大神经痛；有的时候像一个紧箍咒一样罩住了我们的脑袋，这个可能是肌肉的紧张性的疼痛。如果可以准确描述我们的头痛，可以帮助医生更好的判断我们的病情哦。 我的朋友思思最近一周每天都会出现左边眼睛的疼痛，伴有大量的流泪。然而，做了一系列的眼科相关的检查都没有发现什么问题，这是为什么呢？原来思思患的是一种叫做丛集性头痛的疾病，这种疾病会专门累积一侧的眼睛及眼睛周围，经常伴有流眼泪和流鼻涕。 而且疼痛的性状啊，非常的剧烈，会严重影响生活。所以，如果遇到类似的症状的话，一定要尽早就诊，才能得到专业的诊断和治疗哦。我的朋友思思，自从诊断了丛集性头痛之后，每天都慌得不得了，不知道该怎么办。那么，得了这种疾病该怎么办呢？首先， 如果怀疑自己得了丛集性头痛，一定要到专科医生那里进行一个诊断，判断是否属于这样一个类型。其次，最好能够进行头部的核磁共振的检查，排除其他原因引起的头痛。最后呢，针对这样一个类型的头痛的话，有一种非常特殊的治疗，叫做高流量给氧。而这种治疗一般在家里很难完成。 所以说，如果出现这样的症状，记得及时就医哦。我的朋友思思经常会出现一侧头部血管搏动一样的疼痛，医生说这个是偏头痛。那么，到底什么是偏头痛呢？ 偏头痛呢，其实是一种非常常见的慢性的神经血管性头痛，通常表现是一侧的血管搏动一样的疼痛，经常会合并一些自主神经功能紊乱的表现，譬如说恶心、呕吐、畏光、卫声等等。但是出现这些症状并不一定是偏头痛，如果头痛了，记得去就诊，排除其他器质性的问题，才能诊断是偏头痛哦。 我的朋友思思自从诊断是偏头痛之后，一直都非常焦虑，不知道怎样才可以减少头痛的发生。那么，到底该怎样做呢？那么，如果出现了头痛的急性期症状，就是现在正在头痛的话，首先应该尽量的平卧休息，其次还可以用一些广谱的或者特异的止痛的药物。 来缓解头痛的症状。那么，如果头痛缓解之后呢？最好能够及时的记录自己头痛发生的时间、性质、程度，以及找到最关键的诱发的原因。那么，在后续间歇期的时候，能够避免诱发这些头痛发作的诱因，才是最重要的。 我的朋友思思记录之后呢，就发现自己每次饮酒之后就容易出现头痛的症状。所以说，对于思思这样的一类的患者呢，应该减少酒精的摄入。我的朋友思思前天工作的时候，突然出现头部炸裂样的头痛。那么，引起炸裂样头痛的病因有哪些呢？其实，引起炸裂样头痛的病因有很多。 但是它们之间又会有细微的症状上的区别，譬如说，如果炸裂样的头痛啊持续不能缓解，甚至出现意识的障碍，则强烈提示有蛛网膜下腔出血的可能；如果炸裂样的头痛反复出现不能完全好转，这个时候则提示有可逆性脑血管收缩综合征的可能；如果炸裂样的头痛， 合并有视力的下降，检查发现有视乳头的水肿，这个时候呢，则强烈提示有高颅压头痛的可能。如果患者出现站起来头痛，躺下去好转，这个时候呢，则提示有。 低颅压头痛的可能，如果在产后的妇女或者其他高龄状态下的患者出现这样的头痛呢，则提示有静脉窦血栓形成的可能。如果近期啊出现过头颈部的外伤，或者出现了耳朵里边呀有搏动性的耳鸣等症状的时候，则提示有颈动脉夹层的可能。所以像思思这样出现了炸裂样的头痛，一定要及时就诊。 详细的描述自己所有的症状，才能更好的分清楚自己患病的类型，而且一定要遵医嘱做好所有的相关的检查，才能更好的找准病因，对症下药。 我的朋友思思最近工作压力比较大，经常出现呀双侧像个紧箍咒一样的头痛。去医院一看，医生说这是紧张性的头痛。那么什么是紧张性的头痛呢？其实紧张性的头痛是原发性头痛中最常见的一种亚类，往往是头部的一种双侧的非搏动样的紧箍一样的闷胀的疼痛的感觉。 有的时候还会伴有一些肌肉的压痛，而大多数紧张性的头痛，影像学的检查就是头部的 CT、核磁共振等等都不会发现器质性的问题。所以，如果出现了思思这样紧张性头痛的一些临床的表现，注意向医生详细的描述自己头痛的性质，帮助医生更好的判断你的病情哦。